आज आपण पाहूया मसावी लसावी सातवी गणित यामध्ये आपण संख्यांचे मूळ अवयव पाडणे आणि सराव आकरा अकरा पाहणार आहोत सर्वप्रथम आपण पाहूया की संख्यांचे मूळ अवयव पाडणे कोणत्याही संख्येचा मसावी आणि लसावी काढण्यासाठी युक्लिडचा एक सोपा आणि महत्त्वाचा नियम हा अनेकदा वापरला जातो कोणतीही संयुक्त संख्या ही मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहिता येते असा त्यांचा नियम आहे तर दिलेली संख्या तिच्या मूळ अवयवांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहिणे म्हणजे त्या संख्येचे मूळ अवयव पाडणे होय तर आता आपण हे पाहूया की ते मूळ अवयव कशा प्रकारे पाडले जातात मूळ अवयव पाडण्यासाठी उपी मांडणी आणि आडवी मांडणी यापैकी कोणत्याही एका मांडणीचा उपयोग केला जातो ती संख्या मूळ अवयवाच्या स्वरूपामध्ये लिहिले जाते आता उदाहरणामध्ये त्रेसष्ट त्रेसष्टला आपण सात गुणिले नऊ असं लिहू शकतो मग आता सात ही मूळ संख्या आहे आणि नऊ ही संयुक्त संख्या आहे म्हणजे नऊचे परत अवयव पडतील मूळ अवयव तीन गुणिले तीन म्हणजे त्रेसष्ट म्हणजे सात गुणिले तीन गुणिले तीन असं आपण लिहिता येते तर मूळ अवयव पाडत असताना एकतर उभी मांडणी किंवा आडवी मांडणी या दोन पद्धतीपैकी कोणत्या एखाद्या पद्धतीचा उपयोग करून अवयव पाडले जातात तर आता आपण एखाद्या संख्येचे उभी मांडणी आणि आडवी मांडणीनं न कशावे पडतात ते पाहूया तर उदाहरणांमध्ये पाहूया आपण चोवीस चोवीसला दोन्ही भाग जातो दोन्ही भाग गेल्यानंतर बारा हे उत्तर येतं म्हणजेच दोन गुणिले बारा आणि बाराला परत बाराच्या वेळ पडतात दोन गुणिले सहा सहा ही संयुक्त संख्या आहे परत सहाच्या अवयव पडतात दोन गुणिले तीन म्हणजे चोवीसच्या अवयव पडतात दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले तीन आता अशा प्रकारे आपण आडवी मांडणी आणि उभी मांडणी यामध्ये हे अवयव पाडणार आहोत तर आता आपण पाहूया सराव संच अकरा यामध्ये एक प्रश्न आहे की खाली संख्यांचे मूळ अवयव पाडा यामध्ये आहे बत्तीस बत्तीसची आता आपण उभी मांडणी आणि आडवी मांडणीने कशा अवयव पडतात ते पाहूया बत्तीसला दोन्ही भाग जातो म्हणजे दोन गुणिले सोळा परत सोळाला दोन्ही भाग जातो म्हणजे दोन गुणिले आठ म्हणजे इथे आले दोन गुणिले दोन गुणिले आठ आठचे परत अवयव चार आणि दोन मग दोन गुणिले चार हे त्याच्यामध्ये ॲड होतील चारचे परत अवयव पडतात दोन गुणिले दोन म्हणजे बत्तीसचे अवयव पडतील दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन सत्तावन्न सत्तावन्नच्या अवयव पडतं गुणिले एकोणवीस तेवीस तेवीस ही संख्या मूळ असल्यामुळे याच्या वय पडतात एक आणि तेवीस म्हणजेच तेवीस बरोबर एक गुणिले तेवीस एकशे पन्नास एकशे पन्नास म्हणजेच दोन गुणिले पंच्याहत्तर परत पंच्याहत्तरच्या वय पडतात तीन आणि पंचवीस आणि पंचवीसच्या वय पडतात पाच आणि पाच म्हणजेच दीडशे बरोबर दोन गुणिले तीन गुणिले पाच गुणिले पाच दोनशे सोळा दोनशे सोळा म्हणजे दोन गुणिले एकशे आठ परत एकशे आठच्या अवयव पडतात दोन गुणिले चोपन्न चोपन्नचे दोन आणि सत्तावीस सत्तावीसचे परत अवयव पडतात नऊ आणि तीन आणि नऊचे परत अवयव पडतात तीन आणि तीन म्हणजेच दोनशे सोळा बरोबर दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन दोनशे आठ दोनशे आठ म्हणजे दोन गुणिले एकशे चार एकशे चारच्या वय पडतात दोन आणि बावन्न परत बावनच्या वय पडतात दोन आणि सव्वीस आणि सव्वीसच्या वय पड पडतात दोन आणि तेरा म्हणजेच दोनशे आठ म्हणजे दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले तेरा सातशे पासष्ट याला पाच गुणिले एकशे त्रेपन्न आणि एकशे त्रेपन्नचे परत अवयव पडतील तीन आणि एकावन्न एकावन्नचे परत अवयव पडतात तीन आणि सतरा म्हणजेच सातशे पासष्ट म्हणजेच पाच गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले सतरा तीनशे बेचाळीस याचे अवयव पडतात दोन आणि एकशे एकाहत्तर परत एकशे एकाहत्तरचे अवयव पडतात तीन आणि सत्तावन्न सत्तावन्नचे अवयव पडतात तीन आणि एकोणीस म्हणजेच तीनशे बेचाळीस बरोबर दोन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले एकोणवीस तीनशे सत्याहत्तर तीनशे सत्याहत्तरचे अवयव पडतात तेरा आणि एकोणवीस हे दोन्ही मूळ अवयव आहेत त्यामुळे तीनशे सत्त्याहत्तर बरोबर तेरा गुणिले एकोणवीस पाचशे एकोणसाठ पाचशे एकोणसाठचे अवयव पडतात तेरा आणि त्रेचाळीस हे दोन्ही मूळ अवयव आहेत त्यामुळे पाचशे एकोणसाठ बरोबर तेरा गुणिले त्रेचाळीस